протест против всего печального и разрушительного. Исполняется песня под названием «Смерть и пылесос». хотят искать того, что знакомо Но я в скорлупе, от которой меня не найти ну, разве что только